Що ти, чертяка моя? Що ти дивишся на мене, баньки вилупив? Що ти хочеш? Нічого не хочу, а ти що хочеш? Мене друзі закинули за тебе, падлюками. За мене? Да, за, за тебе. Мене І за тебе. Ти виступав там, говорив, що треба знести Майдан, розстріляти людей. Мене друзі загинули і гинуть зараз на сході. Я хочу, щоб ти став на коліна, вийшов 21 числа. Перед людьми, які там лежать, папла ти мене. Не плюй на мене. Не не плюну, я плюну на тебе. Говорю, не плюй Сволоч на ти, негідник. Іди лічись. Чому мені лікуватися? Ну тому що виглядиш больним. Так, да, я вигляджу больним. Ти Подлюка ты! Сука ты! Сынок, сынок, ты! Спокойно, ты! Ты что, тварь? Говорю-ка ты!